精一杯演舞させていただきたいと思います2019年七色シリーズ虹色仰げば虹色かか大将っていうテーマでやっております <laughs> ごめんなさいちょっと失敗しましたはいそれでは早速参りたいと思います草加よさこい七色しみの皆さん花ぼちぼち参りましょうか 見事笑顔の花を咲かせましょう青毛や虹色赤大将 啊。 埼玉県富士見市からやってまいりました私埼玉県人でございます誇りに思っている草加のおせんべいにピリリと効いた七味唐辛子をちょいとおかけになって美味しい美味しいスパイスの効いたおせんべいとなるべでだと思いますその草加の皆様の誇りのこの 参りましょうか 皆様の温かい拍手にありがとうございました